और वैसा ही हुआ जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कहा जाता है कि मुसीबत के समय बड़ा भाई ही छोटे भाई के काम आता है और ऐसा ही अनिल अंबानी के साथ हुआ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनका कर्ज चुका दिया और उन्हें जेल जाने से बचा लिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 फरवरी को चेतावनी दी गई थी कि यदि अनिल ने एरिक्सन कंपनी का बकाया पैसा 19 मार्च तक नहीं चुकाया तो उन्हें कोर्ट की अवमानना के करने के जुल्म में जेल भेज दिया जाएगा लेकिन समय सीमा से एक दिन पहले ही अनिल अंबानी का पैसा मुकेश अंबानी ने चुका दिया कुल मिलाकर इसके लिए अनिल अंबानी ने अपने भैया मुकेश और भाभी